последнее. Допустим, мы хотим оценить, как в целом по нашей выборке соотносятся предсказанные значения и наблюдаемые значения y. Хотим посмотреть, сколько правильных прогнозов по каждой категории, сколько ошибочных по каждой категории. Что мы для этого можем сделать? Мы можем построить кросс-таб, но для этого нам надо, чтобы предсказанные значения были округлены до целых чисел, иначе таблица будет очень большая и трудно воспринимаемая. Для этого я копирую предсказанные значения в Excel. Здесь их округляю, просто убирая число знаков после запятой. И возвращаю обратно в SPSS. Округленные значения получены. Теперь можно построить таблицу сопряженности. Analyze Descriptive Statistics Cross Tabs. Берем реальный Y, доверие законодательной системе, и предсказанный Y. Как видим, основные частоты расположились на главной диагонали, то есть в целом тенденция правильная. Но также мы видим, что нулевая категория не предсказалась и десятая категория не предсказалась, о чем мы уже говорили. Перенес таблицу в Excel, чтобы посчитать число правильных прогнозов я считал строго попадание категории в категорию, то есть по желтым ячейкам. Хотя, конечно, это излишне строго возможно, потому что если предсказана первая категория в реальности, вторая категория, это небольшая ошибка. Но это дело выбора, дело вкуса, строгую формулу и не строгую использовать. В сумме 3211 ответов из 10306 это 31% абсолютно строгого попадания. На такой же таблице можно проверять и устойчивость модели. Надо отдельно ее сделать для обучающей подвыборки, отдельно для экспериментальной. Для начала сделаю на обучающей. Для этого я к условию добавлю rent равно 1. Continue, OK. И снова просто перезапускаю кросстаб с теми же самыми переменными. Получилось 31% опять. Меняю условие rent равно нулю теперь, запускаю. Снова делаю тот же кросс-таб, ничего не меняя, вставляю таблицу в Excel. Получилось 30% правильных прогнозов. Разница очень небольшая, и здесь, соответственно, мы тоже видим устойчивость модели. R квадрат, конечно, предпочтительнее, но так, возможно, кому-то более наглядно.